Boa tarde, E aí, voltamos com mais uma Yeah. Thank you. Mm-hmm. Música uhum. Mm-hmm. next. Bom, galera, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixem like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem comentários. E deixem comentários, compartilhem, deixem like. E